Abra sua Bíblia. Go ahead and open your Bibles em Hebreus. In Hebrews. Capítulo 10. Chapter 10. Capítulo 10, versículo 34. Verse 34. Quantos encontraram, diga amém. How many found it say amen? Ninguém encontrou ainda? Não escutei. preciso ouvir mais no vocês. Founded? Tem que falar, gente. You guys need to talk Chegar mais para frente, esses bancos vazios que não estão reservados para ninguém. These empty seats, uh, these empty pews up here at the front é aren't reserved for anyone. Janela. If you want, I can open the windows. Diz assim a, a, palavra do Senhor em Hebreus 10, 34, diz, Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. You suffered long you suffered along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you knew that yourselves you knew yourselves that you knew that you yourselves had better and lasting possessions. Verso 35 Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. So do not throw away your confidence, it will be richly rewarded. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. Até aqui por enquanto, que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. May God bless his word that we've read in our hearts. Queridos, eu sei que muitas pessoas passam e estão passando pelo vale. I know that there are a lot of people who are going through or have gone through the valley. Se eu perguntasse aqui, falasse, levanta sua mão e dissesse assim, está passando pelo vale. If I asked how many people are going through the valley right now, talvez muita gente não ia levantar a mão com vergonha. Maybe many people wouldn't raise their hands because they were embarrassed. <laughs> não é verdade? Isn't that right? Mas cada um sabe o vale que passa. But each person knows the valley that they go through. Ah, é interessante. Normalmente nós falamos muito que Deus está conosco nos vales. And it's interesting because we often say that God is with us in the valley. E quando a gente fala essa expressão va vale assim dentro do evangeliquez, né? And when we talk about the valley in this context, nós, this term, nós já sabemos o que significa. We know what it means. Mas a gente é, é, importante a gente lembrar porque a gente diz assim, Deus está conosco nos vales e nos montes. But it's important for us to remember because we say God is with us in the mountains and in the valleys. E a gente vai falando essas coisas. And we say these things, mas às vezes a gente não para para pensar. But we don't stop to think. Em primeiro lugar, o vale significa um tempo de dificuldade. Valley in this context means a time of difficulty. Um tempo de um momento de provação. A time of testing. Um momento em que nós, por exemplo, Uh, às vezes não sabemos interpretar o porquê que nós estamos passando aquela dificuldade, aquele vale. A time in which we don't know why we're going through that moment of difficulty why we're in that valley. Eu, eu coloquei aqui pelo menos uh, duas razões pela quais, pelas quais nós podemos entrar ou passar pelo vale. So here I listed two reasons for why we might be going through or why we might go through a valley. E a primeira é baseado nas consequências dos nossos erros. And the first one is because of the consequences of our own mistakes. Existe uma lei na Bíblia que é chamada de lei da semeadura. There's a law in the Bible called the law of sowing and reaping. Quantos aqui conhecem o versículo chave da lei da semeadura, o versículo many, mais importante. How many know the most important verse in that law? Quem é que sabe de memória? Who knows it from memory, by <laughs> memory? O versículo está em Gálatas capítulo 6. It's in Galatians chapter 6. Não precisa abrir a sua Bíblia agora lá. You don't have to open your Bibles there. Mas o versículo começa assim: Não vos enganeis. But the verse starts with do not uh, deceive yourselves. De Deus não se zomba. You cannot make fun of God. Olha que coisa interessante. Parece que tem todo um contexto nesse primeiro nesse versículo que é para não deixar dúvida sobre as nossas escolhas. It's as if there's some context in that first part that makes it clear about our choices. Por exemplo, aí o resto do versículo diz assim: "Porque tudo que o homem semear, também isso ele colherá, ele ceifará." Because uh, right after in the verse it says because everything that man that a man sows he will reap. Existe uma outra parte do versículo, mas é só para você entender que esse é um dos textos da lei da semeadura. But there's an, and there's another part of the verse, but this is just uh, part of um dos, um dos, textos da lei da semeadura. One of of the the passages that talks about law E eu não eu não não estou falando de dinheiro não, gente. And I'm not talking about money. Estou falando de tudo na nossa vida. I'm talking about everything in our lives. De todos os aspectos. In all aspects. Que nós estamos, se nós estamos passando pelo vale pode ser por causa de consequências de uma das nossas escolhas. If we're going through the valley, it could be because of one of our choices. Nós às vezes não prestamos atenção porque às vezes fazemos escolhas sem ouvir primeiro Deus. Sometimes we make choices without listening to God. E muitas vezes, and many times, ou todas as vezes, or every time, não é porque Deus não falou. It's not because God didn't say. Mas é porque a gente não deu ouvidos à voz de Deus. But it's because we didn't want to pay attention to God. Porque às vezes Deus usa coisas simples para falar conosco. Because sometimes God uses simple things to speak Deus to usa pessoas para falar conosco. He uses people to speak to Deus us. usa situações para falar conosco. And situations. Deus pode usar crianças para falar conosco. He can use children to speak to us. Mas às vezes nós não ouvimos a voz de Deus. But sometimes we don't hear the Porque voice o nosso of God. coração está tão inclinado para aquilo que a gente quer. Because our hearts are so uh, focused on what we want. Que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. O desejo, a vontade é muito grande. The desire is too much. As consequências the consequences sobre os nossos, os, as nossas escolhas, elas vêm. Of our choices, they come back. Mas eu tenho uma boa notícia para você. But I want Uh, there's some good news that I want to tell you. Deus não nos desampara mesmo quando estamos no vale por causa das nossas escolhas. God doesn't forsake us even when we're in the valley você pode, because of our pode choices. repetir isso comigo? Can you repeat that with me? Deus God não me desampara. Does not forsake me. Nunca. Vamos Ever. repetir? Let's Deus não nos desampara nunca. God never Diga isso forsakes com, com vontade e convicção. Say it with conviction. Sabe por quê? Do you know why? porque a, mesmo as consequências nos ensinam. Because even our consequences teach us. Eu vou contar para vocês rapidamente. I want to share with you all. Eu nunca praticamente nunca tinha pago aluguel na minha vida. I had never paid rent uh, really in my life. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a pagar aluguel. When I got to the United States, I started to have to pay rent. Eu paguei aluguel por cinco anos. I paid rent for five years. E é interessante que é, esse, esse aluguel, eu recebia o cheque para pagar aluguel e era só entregar o cheque para pagar aluguel. And it was interesting because I would receive the check to pay the rent, and then I would just give them the check. E, um, e depois de alguns meses, talvez uns dois, três meses, and after a couple of months, eu recebi o cheque, coloquei na minha carteira e esqueci o cheque na minha carteira. I got the check, and but I put it into my wallet and I left tinha, it there. Não tinha costume de pagar aluguel. I had I wasn't used to paying rent. E atrasou mais ou menos uns oito dias. And around eight days went by. E a dona do apartamento me telefonou. And the owner of the apartment she called e naquela época o meu inglês era pior assim do que o que é hoje. And at the time my English was worse than what it was today. E ela até eu entender que era ela. And I could understand that it was her. E ela disse, Lamarx, cadê o aluguel? And she said, where is my rent? E depois de uns cinco minutos foi que eu fui entender, caiu a ficha. And after five minutes, I understood what she was saying. Oh, me perdoa, eu vou aí pagar. She said, oh, he said, I said, oh, I'll go and pay it. Quantos aqui pagam aluguel? Levanta a mão. Sim. How many people pay rent? Raise your hand. Já pagou aluguel atrasado alguma vez aqui Have nos Estados Unidos? rent late? Quem aqui já? Who here? O que, que acontece quando você chega a pagar aluguel atrasado? What happens when you pay rent late? A multa. There's a penalty, right? E é muita multa. There's a fee, there's eu a ganhava, lot of fees. Eu ganhava muito pouco, ganhava quase nada. I earned basically nothing. Eu ganhava 250 dólares por semana. I earned around 250 per week. E aí quando eu cheguei, a mulher falou, você tem que pagar 80 dólares de multa. And when I got there, she said you're going to have to pay an 80 dollar late fee. São 50 dólares da multa porque você atrasou e mais 10 dólares por cada dia extra que você atrasou. Você atrasou 8 dias, você tem que pagar 80 dólares. It's 50 dollars for the late fee and then 10 dollars for every day that you were late on top of the Talvez 80 dólares para você pode parecer nada. So maybe 8 dollars for you seems like nothing. Mas para mim naquela época But for me at that time era muito dinheiro. It was a lot of money. Era muito, era assim, Olha, para quem ganhava 250 dólares por semana, pagar 80 dólares de multa era um absurdo. For someone who was only earning $250 a week, it was $80 was crazy. E eu chorei, mas eu chorei. Eu esforcei todo o meu inglês para tentar convencer aquela mulher de que ela não deveria me cobrar aquela multa. And I cried and I did and I used up all my English to try to get that woman to not give me that fee. Ela fez o ela cortou pela metade. And she cut it down in half. Mas foi os 40 dólares mais doído da minha vida que eu paguei. But it was the worst 40 dollars that I had to pay that I've had to pay. Sabe o que aconteceu? But you know what happened? Eu nunca mais esqueci de pagar I never, aluguel. I never again forgot to pay rent. É por isso que eu quero dizer para você que mesmo que você esteja no vale, você está no vale sofrendo pelas consequências dos seus erros. And that's why I want to say that even if you're in the valley suffering for the consequences of your mistakes. Mas você tem que aprender. But you need to learn. De dar um tapinha assim, assim, já aprendeu? Tap the person next to you and say, did you already learn? <laughs> No Salmo 119, versículo 71. Psalm 119, verse. O 71. Verse 71. O salmista Davi fala algo muito interessante. The psalmist David says something very interesting. Ele diz assim: "Foi bom ter sido afligido." <laughs> Olha só, vamos falar essa parte. Foi bom ter sido afligido. He says, it was good for me to be afflicted. Olha que coisa interessante. Quantos aqui acham bom ser afligido? How many people here think it's good to be Ninguém afflicted? acha isso bom. No one. Mas obviamente o salmista Davi estava falando depois da aflição, depois que passou aquele momento, but, aquele tempo de aflição. But obviously the psalmist was speaking after he had gone through the affliction. Mas ele completa e diz assim: para que aprendesse os teus estatutos. And he continues in that verse saying so that I may learn your decrees. Esse esse versículo nos ensina algo muito profundo. This verse here teaches us something very profound. É que o salmista Davi estava passando por aflições. That the psalmist David he was going through an affliction, through a troubling time. Porque ele havia feito escolhas erradas com relação às coisas de Deus. Because he had made bad decisions in regards to the things of God. Mas ele chegou à conclusão que aquela foi a maneira que Deus usou para ensinar os, a, os seus estatutos para Davi. But he reached a conclusion in that God had taught him through that affliction. Não existe só uma pessoa nesse mundo There's not one person in this world que não tenha sofrido as consequências por desobedecer a Deus. Who hasn't suffered consequences for disobeying Todos God. nós já sofremos. We have all suffered. E talvez vamos sofrer ainda. And maybe we will continue se to, a gente desobedecer a Deus. If we disobey God. Eu não vou perguntar se você já desobedeceu a Deus. I'm not going to ask you if you disobeyed God. Mas você vai ver também uma pessoa muito importante da palavra de Deus, da Bíblia, um um homem tremendo, extremamente respeitado. But you're going to see a man who's very well respected in the Bible. Porque quando a gente fala de Davi, because when we speak about David, a gente pensa logo no pecado do adultério de Davi. We think about his sin of adultery. Mas Davi adulterou. David, he was an adulterer. Davi matou. He killed people. Davi fez isso, Davi fez aquilo. He did this and that. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus. Even though he was a man second to the heart of God. Mas eu estou falando de Moisés agora. But I'm talking about Moses now. Moisés era um homem respeitado. He was a respected man. Um líder na nação de Israel. A leader in the nation um of Israel. Um homem que, que chegou, ficou 40 dias na presença de Deus. A man who spent 40 years in the presence of God. 40, 40 days, dias 40 na presença de Deus. Um homem que se consagrou. Who uh, anointed. Um homem que Deus usou para fazer muitos milagres. Who God used to do many miracles. Mas ele, tinha, miracles. mas ele tinha um problema. But he had a problem. O temperamento de Moisés não era fácil. His irmãos. wasn't easy. Moisés diz a Bíblia, era o homem mais manso da face da terra. The Bible says that Moses was the most uh, meek person on earth. E essa palavra não quer dizer que ele era o homem mais calmo da face da terra. And that doesn't mean that he was the calmest person on earth. Mas ele quando Deus falou para ele, falou assim: "Olha Moisés, ele foi à presença de Deus porque o povo queria água." But when but he went to but Moses went to the presence of God because the people needed water. E Deus disse: ele, ele chegou, ele estava irritado com o povo. And he was angry with the people. E ele disse, Senhor, esse povo não aguento mais esse povo. Esse povo quer água. O que, que eu faço? And he said, Lord, I can't take these people anymore. They want water. What should I do? E Deus deu instruções para ele sobre o que fazer com a rocha. And God told him what to do uh, with the rock. Porque ia sair água da pedra. Because Water was going to flow from the rock. E ele desobedeceu a Deus. And he disobeyed God. E por isso ele sofreu as consequências da sua desobediência. And because of that he suffered the consequence of his disobedience. Ao invés de tocar na rocha, instead of touching the rock, ele bateu duas vezes na rocha. He struck it twice. Bastava falar a rocha. All he would have to do Paulo, is speak to it. E Paulo diz que a rocha era Cristo. And Paul says that the rock was Christ. É, é bem é bem fácil a gente dizer e Moisés bateu em Jesus duas vezes. It's so easy for us to say that Jesus, that Moses hit Jesus twice. A água saiu. And water flowed. Aí você sabe o que isso custou a Moisés? But you know what that cost Moses? Não pôde entrar na terra prometida. He couldn't no longer enter into the promised land. Deus o levou a um monte muito alto, de lá ele viu a terra prometida, mas não pôde entrar na terra prometida. God took him to a high mountain to see the promised land from far away, but he couldn't enter it. Por que, que eu estou falando essas coisas? So why am I saying these things? Porque hoje eu queria falar para você Because today I wanted to tell you que nós precisamos ser guiados pelas promessas de Deus. that we need to be led by the promises of God. Diga assim: eu preciso. Say, I need ser guiado pela promessa de Deus. To be led by the promises of God. Porque não é fácil passar pelo vale. Because it's not easy to go through você está entendendo o que eu estou dizendo? Do you understand what I'm trying to say? Quando você está no vale, when you're in the valley, você está sofrendo. You're suffering. Você está passando por momentos difíceis. Entretanto, a outra parte de você passar no vale pode ser que não seja por consequências. However, the other part about going through the valley is that it might not be because of consequences. O que é pior ainda. Which is even worse. Quando você está no vale porque você não fez nada de errado. When you're in the valley and you didn't do anything wrong. Mas é, de, é muito complicado a gente quando está no vale, a gente entender as coisas de Deus. O texto que nós lemos lá de Hebreus, especialmente o primeiro versículo que nós lemos, read, fala de um grupo de pessoas. Você prestou atenção nesse texto, nesse primeiro versículo que nós lemos lá, de Hebreus capítulo 10, verso 34. In Hebrews chapter 10 verse 34. Diz assim. It says, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões. Because you have suffered for you have suffered along with those in prison. O que que aqueles irmãos fizeram? What did those brothers do? Eles não estavam na prisão. They weren't in prison. Mas eles simplesmente se compadeceram das pessoas que estavam na prisão pelo amor do evangelho. But they suffered along with those in prison e o que que eles sofreram de acordo com o verso 34? And what they suffer? Like it says, eles perderam todos os seus bens porque foram confiscados, foram tomados todos os seus bens. They lost all of their property because it was confiscated. <laughs> Você pensa que é fácil? You think it's easy? Você já viu aquelas entrevistas das pessoas que perderam tudo na enchente, que perderam tudo no furacão? Have you ever seen those interviews of people who've lost everything in a hurricane or in a flood? Or... Que a pessoa está chorando. Where the person is crying. E a pessoa diz assim: Perdi says, tudo na minha vida. I've lost everything in my life. Ela não tem mais roupa. They don't have any clothes. Ela não tem mais cama. Or bed. Ela não tem mais casa. Or house. Ela não tem mais televisão. Ela não tem mais geladeira. TV, ela não tem mais or nada. refrigerator or anything. Você acha que é fácil? You think it's easy? Mas existe uma quando a pessoa perde os seus bens por causa de uma coisa dessa. But when someone loses their goods because of something like this, provavelmente ela não tem a quem culpar. They have no one to blame. Mas você já imaginou passar por um vale onde tudo que é seu é tomado simplesmente porque você simpatizou com os outros que estavam na prisão por amor a Cristo. So can you imagine going through that because you're going through a valley just because you uh, suffered along with people in prison? Esse caso não é um teste. In this ah, case, perdão, esse caso não é uma consequência. In this case, it's not a consequence. Mas esse tipo de vale but é um this, teste. But this type of valley is a test. É o teste ao apego às coisas desse mundo. It's a test of a, it's a test towards the, uh, clinging on to the things of this world. Eu vou perguntar para você. So I'm gonna ask you. Você não precisa me responder, mas você pode responder e precisa responder para você mesmo. You don't have to answer me out loud, but you have to answer yourself. Quão ape apegado nós somos com as coisas desse mundo? How attached are we to the things of this world? com o seu carro, with your car, com a sua casa, with your house, com as suas coisas, as suas coisas de estimação, as coisas que você mais gosta. With the things that you like the most. Alguns têm mais do que outros. Some people have more than others. Outros têm hobbies. Others have é? hobbies. Bicicletas, cars, coisas que nós julgamos tão importantes. Things that we think are important. Que às vezes, se alguém da nossa família mexe um pouquinho, that if someone in our life, in our family messes with it a little a bit. A gente olha e diz assim, alguém tocou nisso aqui. Then we say, oh, someone's touched it recently. Eu tenho um irmão, não vou dizer quem é para não ficar feio. I have a brother, I'm not going to say who it is to not embarrass quando nós éramos adolescentes, But when we were uh, teenagers, ele tinha uma bicicleta de 10 marchas, uma bicicleta coisa mais linda. he had a 10 gear bike. Ele lavava essa bicicleta, He would clean that bike, colocava essa bicicleta em cima da cama dele no canto assim, bem and he no would put the bike on his bed in the corner. Você já viu isso em algum lugar? Não? Have you ever seen that? Pois é. E ele ia para a escola. And he would go to school. E eu era doido pela bicicleta dele. And I was crazy for that bicycle. A bicicleta era era a coisa mais maravilhosa que tinha de se andar. It was the best thing to ride with. E eu pegava a bicicleta dele. And I would get his bike. E ia dar uma volta, né? And I would go around with it. E antes dele chegar da escola. And before he would get back from eu school. Eu limpava a bicicleta. I would clean it. Eu colocava no mesmo lugar, do mesmo jeitinho. I would put it in the same place in the Mas same quando shape. quando ele chegava. But when he would come back. Ele olhava e falava, você mexeu na minha bicicleta. He would look at it and say, you messed with my bike. Talvez você não tenha uma bicicleta em cima da cama. And maybe you don't have your bike on your bed. Mas Pode ser que nós entremos num vale e Deus esteja querendo nos testar porque nós falamos, eu não sou apegado com as coisas desse mundo. But maybe we're in a valley because God is testing us because we said, oh, I'm not attached to anything in this world. O, esse tipo de teste This type of test é um teste que também diz respeito à nossa fé. Uh, also talks about our faith, a nossa convicção em Jesus Cristo. About our convictions se nós somos firmes com Ele ou não somos. If we are firm with him or not. Talvez você começou a andar na fé e você diz, mas Senhor, eu sou tão fiel a Ti, e por que eu estou no vale? Maybe you've been walking with Christ and then you say, Lord, why am I in this valley? Dá um tapinha e diz assim, é porque você está sendo testado. And tap the person next to you and say, it's because you're being tested. Você está sendo testado. You are being tested. Você sabia disso? Did you know that? Porque a Bíblia diz que a nossa fé precisa ser provada. Because the Bible says that our faith needs to be tried. É muito fácil nós confiarmos em Deus quando tudo está bem. É quando nós estamos no topo da montanha. It's easy for us to trust in God when everything is going well in our lives. É fácil, when we're on top of the mountain. É fácil enfrentar um desafio quando você é mais forte. It's easy to overcome a challenge when you're stronger. É mais fácil você enfrentar alguma dificuldade quando você pode pagar. It's easy for you to uh, to face a difficulty when you can pay for it. Isso não é, não é, não é nada, eu posso pagar. Oh, this is nothing I can pay. Mas se você não puder pagar. But if you can't. Na realidade, é fácil, irmãos, nós confiarmos em Deus quando nós não dependemos de Deus. In reality, it's easy for us to trust in God when we don't depend on him. Mas o teste, o teste do vale é o teste que testa a nossa confiança com Deus. But the test in the valley is a test that tests our trust O teste do vale para quando não seja uma consequência. The test in the valley when it's not because of a consequence. É um teste de paciência. It's a test of patience. E é um teste de obediência a Deus. And it's a test of obedience to God. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Do you understand what I'm saying? O teste do vale é um teste de paciência. The test in the valley is a test of patience. E é um teste da confiança a Deus. And it's a test of trust in God. Você sabia que falta de confiança em Deus é pecado? Did you know that a lack of trust in God is sin? Você sabia disso? Did you know that it's a sin? E você sabia que é muito difícil nós passamos nesse teste. And you know it's very hard for us to pass that test. Eu estou me incluindo nisso também. And I'm including myself in that as well. É muito difícil. It's very difficult. Sabe? Essa semana lá no no grupo eu falei sobre Pedro, né? You know, this past week in the small group I talked about Peter. Eu estava falando Pedro é muito criticado, mas é o único que caminhou sobre as águas. Peter, he's very criticized, but he's the only one who walked on water. Pedro tinha uma característica admirável. He had an admirable quality. Ele mudava muito rápido. <laughs> He changed very quickly. Então, por que, eu digo que é admirável? And why do I say that's admirable? Porque quanto mais temosos nós somos, mais nós sofremos. Because the more stubborn we are, the harder we suffer. Você percebe que quando Pedro começou a andar sobre as águas e disse quando viu o vento, Pedro começou a afundar. Did you notice that when it says that Peter was walking on water, that when the wind came and he started to sink? Mas o que foi que ele falou? O que foi que ele fez? But what did he do? Quem estava nas células lembra. Whoever was in the small ele gritou. He cried out. Irmãos, você está no vale. If you're in the começou a afundar, grita logo. And you start to sink, cry grita out. por Jesus que é melhor. Cry out for é Jesus because rápido. it's better, it's faster. Você vai sofrer menos. You will suffer less. Mas eu queria mencionar mais algumas coisas de Pedro que eu não mencionei. But I want to mention a couple other things about Peter that I didn't mention before. Pedro andou com Jesus três anos e meio. Peter walked with Jesus three and a half years. Ele viu os milagres de Jesus. He saw viu? the miracles that he performed. Pedro estava convicto de que Jesus era o filho de He Deus. was that Jesus was the Son of God. Jesus até elogiou Pedro. Jesus even uh, complimented Peter. Diz assim, Pedro, "Não- foi, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que te revelou isso. saying it wasn't flesh and blood that revealed this to you, but the Holy Spirit. Pedro parecia um homem capaz de passar em qualquer teste. Peter seemed like the type of person to be able to pass any test. E mas Jesus falou assim, olha, eu vou vou para a cruz. But Jesus said, Peter, I'm going to the cross. Diz para todos os discípulos. He said this to all the disciples. O que que Pedro falou? And what did Peter say? Para com isso, Senhor. Stop that, Lord. Em outro momento ele disse, se for preciso, eu vou para a cruz contigo também. And another passage he says, If you go, Lord, then I'll go with you. Mas o que que Pedro fez? But what did he do? Na hora que perguntaram para ele, When they asked him, negou Jesus. He denied Jesus. E um, uma das suas últimas negações foi a mais foi a pior das negações. And his last uh, denial of Jesus was the worst one. Eu nem conheço esse homem. He said, I don't even know that man. Mas a tua fala te denuncia. Nem conheço esse homem. Oh, I don't even know who that man is. Imagine você ver tudo que Pedro viu. Imagine seeing everything that Jesus that Peter did. Andar sobre as águas. Walking on water. Gritar pelo nome de Jesus. Crying out for Jesus. Jesus vai lá e te socorre. Jesus goes there and saves you. Jesus faz tudo por Pedro. And he does all this for Peter. E Pedro nega Jesus. And Peter denies him. Só que nós às vezes, como nós, como eu digo, é, são esses testes que nós pensamos que estamos preparados. like I said, it's these tests that we think we're prepared for. E não estamos preparados. And we're not prepared for. Então vem uma pergunta para nós. And so a question comes. Como passar pelos vales? How can we go through the valleys? Esse texto de, de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, This passage here in Hebrews from chapter 10 starting in verse 35. Quando no verso 34 ele fala que aqueles irmãos sofreram. Where he says that those brothers they suffered. Então o escritor começa a dar para eles uma direção. And then the writer starts to give them some direction. Eu quero que você tome nota dessas direções. And I want you puder. guys to notice these directions. Porque no momento que você estiver passando pelo vale Because when you're going through the valley, não negue Jesus. Don't deny Jesus. Não faça como Pedro. Don't be like não Peter. abandone Jesus. Don't abandon. Não diga eu não conheço esse Jesus. Don't say, I don't know who that Porque Jesus muitas is. vezes ele já tem segurado na tua mão. Because many times he's already held your hand. E tem te levantado. And he's raised you e up. tem te guardado. And he's protected Se you. você está em pé hoje é porque esse Jesus nunca te abandonou. você está em pé hoje, é porque Jesus nunca te abandonou. E o escritor diz não rejeite He says, "Do not throw it away. Não rejeite a tua confiança. Do not throw away your confidence. Nós precisamos abraçar a nossa confiança. We need to uh, embrace our confidence. Precisamos crescer na nossa confiança a Deus. To, we need to grow in our trust to God. Aqueles irmãos perderam seus bens. They lost their goods. Mas qual era a esperança deles? But what was their o que, é que o texto hope? diz? What does Você está tá, tá com tá Hebreus capítulo 10 aí? Do you guys have Hebrews 10 e o open? verso 34? In verse 34. Por que, que eles não perderam a esperança? Why did they not lose hope? Porque a esperança deles não estava nas coisas que eles perderam. Because their hope wasn't in the things that they lost. Onde estava a esperança deles, meus amados Where was their hope? Sabendo Knowing que nos céus eles teriam uma possessão ainda melhor. that in heaven they would have a better possessions. They would have better possessions. Como é que é a sua casa? What is your house like? Como é, como é o seu carro? What is your car like? Como são as coisas que você tem? What are how are the things that you have? Hum, pastor, eu gosto. Oh, pastor, I like them. Às vezes a gente que viaja para o Brasil, né? Sometimes those of us who travel to Brazil. passam uns dias no Brasil. We spend some time in Brazil. Começa a andar no carro mil, né? And Quanto we, que anda no carro mil no Brasil? And we start to drive around in a really nice car. né? Right? Benção. Aí você vai se acostumando depois And then de alguns get dias, used né? it after a couple days. Aí você volta para cá. And then you come back here. Aí você entra no seu carro. And then you go into your car. Como é que é a experiência? And what's the experience like? Maravilhosa. It's awesome, isn't oh, it? Oh, Deus, obrigado. Oh God, thank you. Que carro bom. What a good car. Que que rua boa. What a né? good né? road. E tantas coisas que a gente agradece a Deus. There's so many things that we thank God. Pois eu quero te dizer uma coisa. But I want to tell you Nem olhos viram Eyes have not seen, nem ouvidos ouviram, nor have ears heard, nem jamais penetrou o coração do homem, nor has it ever reached the heart of man, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. What God has prepared for those who love Him. Aqueles irmãos those brothers estavam no vale, were in the valley, mas a sua esperança estava em Deus, but their hope and e na possessão melhor que Deus tinha reservado para eles. And the better possessions that God Deus had reservou para você também. God has reserved it for you as well. Ainda nesse mesmo texto. Still in that same passage. O texto diz que a possessão era melhor. The pastor says that their possessions would be better. Mas a possessão tinha uma outra qualidade. But it also had another quality. Qual é a qualidade da possessão que Deus What tem para nós? What was the quality of the possession? Permanente. Lasting. Ah. Hoje aqui você pode estar mal ou você pode estar bem. Here you can be good or you can be bad. Você pode ter muito ou pode ter pouco. You could have a lot or you could have little. Você pode ter muito e pode perder tudo. You could have a lot and then lose everything. Mas com Deus, But with God, a sua possessão é permanente. Your possessions are lasting. Sabe por quê? Jesus tem uma promessa. And it's because Jesus has a promise. Sabe qual é a promessa? Do you know what's the promise? Lá em João ele diz assim: In As the book of John, he ovelhas says, são minhas. My flock is my own. E ninguém. And no one. O que que faz? What Ninguém as arrebatará da minha mão. No one will steal them from my hand. <laughs> Oh, glória a Deus. Quem aqui é ovelha de Jesus? How many ah. here are sheep of God are the flock Quem of God? Quem não é, dá um jeito de se tornar. Those who aren't, figure out a way to be a part of it. Porque quando você está nas mãos do Senhor, because, ninguém pode tirar você das mãos dele. Because when you're in his hands, no one can take you out of them. E sabe o que é isso? Isso é uma promessa de And Deus. you know what that is? That's a promise from God. Eu falei que nós precisamos ser guiados pela promessa. I said that we need to be guided by his promise. A promessa de Deus. His promise. É infalível. Is infallible. É imutável. Is immutable. Ela não se pode murchar, não se pode dissolver, não pode acabar. It can't flatten, it can't dissolve, it can't end. Quando Deus prometeu ao povo de Israel, disse: "Eu vou tirar vocês do Egito." When God promised the nation of Israel that He would take them out of Egypt. Ele cumpriu ou não cumpriu? Did He or did He not fulfill it? Como que o povo era no Egito? Estava escravizado pelo Egito. The people they were enslaved in Egypt. E Deus quando os tirou de lá, And God, when he took them out of there, Deus os levou pelo caminho do deserto. God took them through the desert. Esse caminho do deserto ninguém gosta. This way of the desert no one likes. Mas quem levou ele, eles para o deserto? But who was the one that took them there? Quem levou eles para o deserto, irmãos? Who was the one that took them there? Deus. God did. Levou ele, eles para o deserto. God took them to Muitas the desert. vezes Deus também nos conduz para o deserto. Many times God leads us through the desert. Deus podia ter escolhido os lugares melhores para eles. God could have chosen better paths for Mas them. Mas eles chegaram em lugares. But they onde não havia água para beber, onde não havia pão, onde não havia carne, onde não havia recursos naturais. e Deus, aí, agora é algo muito interessante. Deus também não transformou as coisas antes deles chegarem no lugar, nos lugares. God didn't transform things before they reached the places they needed to reach. Às vezes nós queremos que Deus vá à nossa frente. Sometimes we want God to go ahead of us. Pavimentando a rua para a gente passar. Paving the road for us to go through. E quando Deus não faz isso, And when God doesn't do that, a gente pergunta. We ask. Por que, Senhor? Why, Lord? Por que, Senhor, tu está permitindo isso na minha vida? Why, Lord, do you allow this to happen in my life? Foi bom eu passar por tribulações. It was good for me to go through tribulation. Disse o salmista. Says the psalmist. Para que eu aprendesse os teus estatutos. So that I could learn your decrees. Deus está te guiando, meu irmão e minha irmã, pelo vale para te ensinar. God is leading you through the valley, my brothers and sisters. Mas Deus to quer teach you. ser glorificado. But God wants to be glorified. Entende o que é glorificado? Do you know what that means to be glorified? E significa você reconhecer que aquilo é uma obra de Deus. It means to recognize that that is a is an act of God. Se eles chegassem no lugar onde a água if, já fosse doce, if they had reached a place where the water was already fresh, e Deus Antes as águas eram amargas. And before the waters weren't fresh, they were bitter. E Deus já tivesse transformado antes, eles iam saber que Deus tinha transformado as águas amargas em águas doces. And if God had already transformed before, would they have known that it was God who had transformed it? Só tem um milagre que talvez eles iam desconfiar que fosse Deus. There could have been only there might have been a, only one miracle that they could have attributed to God. Se Deus tivesse aberto o mar antes deles chegarem. If God had opened this Red Sea before they had gone Mas through. Mas mesmo assim, But even then, ainda tem gente que duvida que Deus abriu o mar. There are people who doubt that God opened the sea. E aí mesmo assim, And even then, eles ainda quiseram voltar para o Egito. They still wanted to go back to Egypt. Era melhor morrer no Egito. Oh, it would have been better to die Porque in Egypt. Moisés nos trouxe aqui para morrer. Why did Moses bring us here to Meu die? Meu querido, alegra teu coração. Se Deus te tirou do Egito, Rejoice in your heart if God took you out of é Egypt. É porque ele está cumprindo a promessa na tua vida. It's because God is fulfilling a promise in your life. Você está no caminho. You're on the path. Você está no deserto. You are in the desert. Mas lá no deserto, But in the desert, ele está com você. He is there with you. Ele está fazendo He is doing. os milagres todos os dias. The miracle. He's performing miracles every day. Tem uma coisa que nunca Deus se afastou do seu povo e não se afasta de você. There's one thing, it's that God never leaves his people and doesn't leave no deserto, In the desert, a nuvem de glória estava sobre eles. The cloud of glory was over them. Durante o dia, during the day, protegendo o sol, protecting them from the sun, do calor, from the heat. <laughs> e durante a noite uma coluna de fogo. And at night there was a column of fire. Wireless, não tem fio. Could you imagine? It was wireless. It didn't have any cords. Onde é que liga essa fogueira? Que Where does this Uh, fire come from. Moisés não tinha um controle remoto. Moses didn't have remote control. Imagino que ia escurecendo e aquela nuvem ia se transformando numa coluna de fogo. I imagine that as it got ah. darker, the cloud would start to transform into Naturalmente. fire. É um milagre atrás de outro milagre. It's a miracle after miracle. Imagino que cada pessoa naquela multidão I imagine that each person in that multitude sonhava. Dreamt. Com o quê? With what? Estou sonhando com a minha casa. They dreamt with, of their house. Quando chegarmos à nossa terra. When we get to our land. A terra que Deus prometeu. The land that God promised. Eu vou ter uma casa. I'm going to have a house. Eu vou ter um quintal. I'm going to have a backyard. A backyard. Eu vou ter uma árvore frutífera na minha casa. I'm going to have a fruit tree in my yard. Eu vou fazer eu vou aumentar minha casa. I'm going to grow my house. I'm eu vou fazer it. isso, eu vou fazer aquilo. I'm going to do this que or that. alimentava aquele povo no deserto, irmãos? What was it that fed those people? A promessa. The promise. Você precisa ser alimentado pela promessa. You need to be fed with the promise. Por isso que Paulo diz: nós andamos. That's why fé. God says that we walk. That's why Paul says that we walk. E não por vista. By faith and not by sight. O que, que Paulo está dizendo? What is Paul saying? Diz, eu não, eu não tô, eu tô pouco me importando porque, pelo que eu, para o que eu estou vendo agora. He said, I'm not caring about what I see now. Ele diz porque as aflições desse tempo presente Because the afflictions of this present day não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. cannot be compared to the glory that's going to be revealed to us. Para finalizar, To end, no versículo 36 de Hebreus 10, versículo 37, In verse 36 and 37 of Hebrews 10. Diz assim: Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. E o verso 37 diz assim: Porque um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. And then verse 37 says for in just a little while He who is coming will come and will not delay. Observe que esse verso tem uma ordem cronológica. See here that this verse has an order and it's chronological. Qual é a ordem desse verso? Do What verso is the 30, order? 36. In verse 36. Porque necessitais de quê? For you will need to. Não ouvi. Só a irmã Helmar sabe. Only Os universitários da igreja. else? Porque necessitais de you need to paciência. Persevere. Paciência para quê? Perseverance for what? Para depois de haver desfeito a vontade de Deus. So that when you have done the will of God, presta atenção nessa expressão. Pay attention to this expression. A vontade de Deus. The will of God a vontade de Deus, God, ela precisa ser feita antes do cumprimento da promessa. Needs to be done before the fulfilling of the promise. Só que nós colocamos tudo fora de ordem. But we do it <laughs> completely out of order. Nós queremos primeiro o cumprimento da promessa. First we want the promise to be fulfilled. Ai, Senhor, tá demorando. Oh Lord, it's taking a long time. Ai, não aguento mais. I can't take it anymore. Eu quero logo. I want it. Não aguento mais esperar. I can't take waiting anymore. Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer o que o Senhor manda. Lord, if you give it to me, then I'll do what you ask of tá me. Está colocando tudo fora de ordem. You're switching up the order. Com paciência, faça a vontade de Deus. With perseverance, do the will of God a promessa vai se cumprir, mas com paciência, faz a vontade de Deus. The promise is going to be fulfilled, but first you need to follow the will Ai, of God. pastor, não sei qual é a vontade de Deus. Oh, pastor, but I don't know what the will of God is. Pergunta, fala, clama, ora, fala com ele. Ask, cry out, pray to him, to ah, ask him. Ficar de ouvindo falar com Deus. Oh, but I don't want to talk to God. Para com isso, pastor. Stop that, pastor. Eu faço isso todo dia. I do that every day. Senhor, guia os meus Lord, passos. Lead my steps. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Lord, what do you want me to do? Isso é um sinal, irmãos, de rendição na presença de Deus. This is a symbol of giving yourself over to the presence Você of God. diz, Deus, eu tô aqui, eu não vou fazer nada enquanto tu não me disseres o que fazer. You say, Lord, I'm here and I won't do anything until you tell me what to do. Mas eu tenho uma coisa, Senhor, que eu quero dizer para você. But Lord, I have one thing to say to you. Eu não esqueci a tua promessa. I did not forget your promise. Lembra, Senhor? Remember, Lord. Lembra o que tu prometeu? Remember what I said, what you promised? Tu prometeste, Senhor. You promised, Lord. O que foi que Deus prometeu? What did God promise? Quem aqui se lembra de uma promessa de Deus? Who here remembers a promise eu of God? Eu estarei convosco I will be with you. Não te deixarei. I will not leave you. E nem te desampararei. Nor will I forsake Olha que promessa maravilhosa. Look what a promise. Existe várias promessas de Deus. There are many promises from God. Lá no Salmo 23, In Psalm 23, o Senhor é o meu pastor. The Lord is my shepherd. Nada me faltará. And I shall lack Ainda que eu ande pelo vale. Qual vale? Even if I walk through da sombra da morte. The valley of the shadow of death. Não vou ter medo. I will fear <laughs> nothing. Olha que coisa. É totalmente contrário ao ser humano. The opposite of the human Porque being. quando a gente está no vale, a gente Because não tem medo. When we're in the valley, are we not afraid? A gente tem medo de faltar. A gente tem medo de não dar certo. We're afraid of uh, lacking stuff, a gente tem medo de fazer a vontade de Deus. We're afraid of doing the will of God. Eu conheço muitas, muitas, muitas pessoas que querem se casar, mas And, tem medo de pedir para Deus. I know many people who want to get married but are, who are afraid of asking God. Porque tem medo de Deus dar um, um esposo feio, Because pobre. they're afraid of <laughs> God giving them an ugly husband who's poor. Né? Right? Ai, não, vai que o Senhor manda eu casar com a fulana e Oh, what if God tells me to marry so and so? Meu irmão, minha irmã, que falta de fé é essa? My brother and sister, that's Eu já what falei kind of lack of faith is this? que Deus não vai te dar se o filho pede um peixe, Deus não vai dar uma cobra. I already told you that it, eh, if então fica tranquilo. If you ask, God's not going to give you a serpent if you ask Mas for a fish. não fique, não baixe a guarda, que as cobras estão por aí. But so stay calm, but be vigilant because there are snakes around. <laughs> eu anotei algumas promessas, Isaías 40, 29 a 31. Se você quiser abrir a sua Bíblia. So I wrote down some promises in Isaiah com essas promessas. 40. Mas uma coisa eu quero que você não esqueça hoje. But there's one thing that I want you to not forget today. Seja guiado pela promessa. Be guided by the promise. E não pelo vale. And not by the valley. Entende o que eu estou dizendo? Do you understand what I'm saying? Você pode estar no vale. You might be in the valley. Mas o que vai te tirar do vale? But what's going to take you out of the valley? É você lembrar da promessa. It's for you to remember the promise. Por isso é importante você conhecer a promessa de That's Deus. why it's important for you to know the promise. Tem muitas promessas na palavra do Senhor. There are many promises in the word of God. E existem algumas promessas de Deus. And there are some promises. Ah, eu, eu conto, já contei isso várias vezes. And I've already shared this several times. Hoje eu é, olhei no, no grupo nós temos um grupo dos, dos quatro irmãos, somos quatro irmãos. So I was looking in my the WhatsApp group I have with my four siblings. E o meu irmão mais velho, And my oldest brother, ele fez algumas gravações com a minha mãe. He made some uh, recordings with my mom. Minha mãe morreu há dois anos, né? 2020, mais ou my menos. My mom, she passed away Vai fazer two três anos. anos. E ela estava bem e ele fez várias gravações e hoje ele postou um vídeo lá no WhatsApp da minha mãe falando. And she had and he had made several recordings of her with her and today he posted one of them to the group. E a minha mãe conta no vídeo. And she says in the video que eu era muito pequeno e ela foi numa reunião de oração. That I was very young and she went to a prayer group. E quando chegou na reunião de oração tinha poucas pessoas, só tinha o pastor, uma outra irmã e ela. And when we when she had gone to the prayer group. There were very few people. It was just the pastor, another sister, and herself. Eu era bem pequeno, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. And I was very young. I was probably around 5 or 6 years old. Não me lembro disso, mas ela me levava com ela para essas reuniões. I don't remember this, but she took me to these prayer groups. Quero dizer para você que não é errado levar as crianças para reunião de oração, tá? So I want to tell you guys that it's not wrong to take children to the prayer groups. Aí terminou a reunião de oração. But then after the meeting had ended, o pastor perguntou: "Vocês querem compartilhar alguma coisa?" The pastor said, "Do you guys want to share anything?" E a minha mãe disse, "Eu não tenho nada para compartilhar." And my mom said, "Oh, I don't have anything to share." E a outra irmã disse, "Eu tenho." And the other sister, she said, "Oh, I do." Ela disse, "Enquanto eu estava orando." And she said, "While I was praying." O Senhor me mostrou de quem é aquele menino. The Lord showed me, and who's that? Whose kid is that? E o menino era eu, né? And the kid eu was. Era menino. Me. Andava I was, como menino, falava como menino. <laughs> I was a kid. I spoke as a kid. Mas logo que cheguei a homem, deixei as coisas de menino. But at a certain point I left the things of the Deus me mostrou que aquele menino é um missionário. But she said, God showed me that that child right there, he's a missionary. Deus me mostrou ele pregando em outro país. God showed me that he was preaching in another country. Eu não sei que país é esse, I don't know what country it is, mas Deus me mostrou que esse menino é um missionário. but God showed me that he's a missionary. E eu estava, hoje eu estava, eu tinha preparado essa palavra ontem e hoje eu estava vendo esse vídeo, And so yesterday I had prepared the message and today I saw this video. eu vi como Deus é fiel. And I saw how faithful God is. Como, olha irmãos, os, os irmãos que frequentam nossa igreja sempre já ouviram falar muitas vezes. So the brothers who have frequented our church for a while have heard this many times. Eu já fugi de ser pastor quase a minha vida inteira até chegar aos 25 anos de idade. I've ran away from being a pastor up until I was around 26. Até o dia que eu me entreguei para o Senhor. Until the day that I gave myself over eu to God. Senhor, faça de mim o que o Senhor quer fazer. And I said, God, do with me what you want. A minha vida mudou da água para o vinho. And my life changed from water to wine. Os meus vales diminuíram uns 80%. My valleys uh, got diminished by é around 80%. But how is that, Pastor? Não é que eu eu deixei de passar pelos vales. It's not that I stopped going through the valley. Mas é que o Senhor esteve comigo em cada um desses vales. But it's that the Lord was with me A tua vara e o teu cajado me consolas. Ah. Your rod consoles me. Olha que coisa. Comforts me. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Even if I walked through the shadow of the even if I walk through the valley of the shadow of death, porque tu estás comigo. I will fear no evil because you are Isaías 40 verso 29 diz assim. Isaiah 40 verse 29 Presta says, atenção dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Tá cansado? Are you tired? tá sem força? Are you do you lack strength? Tá com pouca força? Do you have little strength? Ora esse texto. Pray this verse. Fala Deus, a tua palavra diz. Say Lord, your word says. Que o Senhor dá força àquele que não tem nenhuma força. That you give strength to those who do not have it. O Senhor e você já já dei a dica. I already gave you guys Isaías 54, 17. Isaías 57 54, 17. 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Every weapon against you will not prosper. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. And you will refute every tongue that accuses you. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Isaías 64 verso 4. Isaiah 64 verse 4 porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos, se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Since ancient times no one has heard nor ear has perceived, no eye has seen any god besides you who acts on behalf of those who wait for him. Para quem Deus trabalha? Who does God act on behalf of? Para aqueles que esperam nele for those who wait on him. Por último, Deuteronômio 28, verso 1 e 2, 2 que todo mundo conhece. Deuteronomy 28 verse 1 and 2 which everyone knows. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands as I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come onto you and accompany you if you obey the Lord your God. Se tem uma coisa que Deus é, if there's one thing that God is, é fiel. It's that he's faithful. Vamos ficar de pé. Let's go ahead and stand up. Que a janta já está cheirando. Because I can already smell the food downstairs. Quantos estão com fome, diga amém. How many are hungry, say amen. Hora de acabar mesmo, né? It's time to end anyways. Eu queria orar com você. I wanted to pray with you. Antes de você ir embora. Before you go away. Lá para baixo, claro, viu? Não vai embora não. Don't like leave, but when you go downstairs. Comida é de graça. The food is free. A comunhão é de graça. The fellowship is free. O amor free. é de graça. The okay? love is free. Tudo é de graça. Everything is free. Porque tudo já foi pago lá na cruz. And everything's already been paid Amém? for on the cross. Aleluias. Aleluia. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Eu quero pedir para Deus trazer sobre você I want to ask that God would bring over you uma uma uma ressurreição dos seus sonhos a resurrection of your dreams, e eu quero que Deus encha o teu coração and I want God to fill your heart de paz. with peace. Mas uma coisa eu quero que você faça. But I want you to do something. Ore a Deus. Pray to God. Conheça as promessas de Deus. Know his promises. Não rejeite a tua confiança. Don't reject your trust. Porque a Bíblia diz Because the Bible says que quando você confia, that when you when o you Senhor trust, tem recompensa para você. The Lord has a reward for you. Senhor, nós oramos agora, Senhor. Lord, we pray to you now. E nós não falamos nada que não esteja na tua palavra. And Lord, we don't say anything that's not in your word. E a tua palavra And your word é a coisa mais poderosa que tem nessa terra. Is the most powerful thing that you that we have here on earth. Tu tens poder de criar, de trazer à existência algo que não está no nosso meio, só com a tua palavra. You have the power to bring something into existence. Tu podes with your word. Tu podes criar qualquer coisa. You can create anything. E nós já sabemos disso. And Lord, we already know that. Mas quando estamos atravessando o vale, Senhor, But when we're going the valley, Lord, o nosso velho homem fica chateado. Our old nature gets annoyed. O nosso a nossa carne luta contra nós. Our flesh fights against us. E a nossa o nosso depósito de fé às vezes vai lá para baixo, Senhor. And our faith tank gets very low. A nossa confiança quase que se acaba completamente. Our trust almost disappears. Nos perdoa, Senhor. Forgive us, Lord. Recebe-nos na tua presença. Receive us in your presence. E ajuda, restaura os nossos sonhos. And help uh, restore restaura our dreams. nossa alegria. Restore our joy. Restaura nossa paz restore interior. Ainda que tudo esteja diferente do lado de fora. Even if everything is different from the outside. Fala conosco. Speak to us. Porque quando tu falas, Because when you speak, Tu prometes. You promise. A tua palavra nos renova. Renews us. A tua a tua palavra é como uma fonte de águas limpas. Your word is like a fountain of clean water. E nós te louvamos por causa disso. And we praise you for that. E por quem tu és. And for who you are. E porque tu nos salvaste. And because you saved us. E porque tu cuida de nós. And because you took care of us. E porque nós não temos nada nesse mundo que And não será perdido. that will be lost mas contigo temos tudo que é bom e permanente. Ensina-nos a crer na tua palavra. Teach us to believe in your Na tua promessa. And in your promises. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Aleluia. Amen. Vamos adorar. Let's Vamos go ahead adorar. and worship God. E logo depois nós estamos terminando. And right after we're done. O único motivo que nós podemos clamar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida e as suas promessas